जय Shri studio Jagatpura happy birthday happy birthday जानू हैप्पी बर्थडे एरी तो कु हैप्पी बर्थडे जान तुझे शुभ काम मामे रीर तुझे शुभ काम मामे प्यारे मेरे जान आई भगवान सू मेरी री आई भगवान सू मेरी तेरे भाई तेरे बिकरू तेरी रे तेरो मेरो प्यार मेरी रे जान आई भगवान सू आयो तू आई भगवान सू मेरी 的美肌。ये तेरी मेरी मोमबत्ते कोरे मारी जान नहीं हो रही इतिहास रे मत तोरे मारी जान नियोरी इतिहास रे आयो नियोरी इतिहास रे से दू आई लव यू जन्मदिन मुबारक हो मेरी जान छोरी तो कुकाई काई कोरेगी पिट खिंदाऊरी जिंदन दिन लाड लाडली थारो रे जिंदन दिन लाड लाडली थारो बता ये पटकाई देगी मोसू हाथ की घड़ी तो कू थारो दिन में मुबारक टीना दुआरी थारो दोस्ती दे गोरी दुआरी थारो दोस्ती दे નથી ના દુવારી તારો દો સેતી આયો દુવારી તારો દો સેતી દે ગો હેપી બર્થડે ટુ યુ एक तरफ पिटवाला कुआ जा तेरा याद सुनो मोरे कुआ जा तारा याद सुनो तेरे रूप में खेरी હજી પતકાળું સિંગર छोरा रे तू ही गिटा देर के के उठा रे तेरी जान मैं कूदो धीरे उठा तेरी जान मैं कूदो दी गोदी में लेर के कटवा दे गोदी में लेर क्या बात है जी ये जानू मेरी नोरी दिसंबर रात पकड़ मारो हाथ जन्म तक साथ काटेगा दोनों के एक जोड़ा सोरी काटेगा दोनों के एक जोड़ा सो katengandonu kepido ayo katengandonu kepido raso પકડના હાથ થોડે હાથ थारा रे बड्डे मेरे मारी जान तारी के आर का आर तारी के आर का गाना हम मेरी काड़ू सिंगर का गाना रे थारा रे बर्थडे मेरे मारी जान तलारी के आर का आयो तलारी terlalu sender Wahid क्या बात है Roop Rekha happy birthday to you my जानू